Fala povo, vou mostrar para vocês como é que está o andamento do meu plugin de grama para Godot. Eu estava tendo alguns probleminhas em fazer a integração desse plugin com o editor, mas eu consegui achar uma solução para isso. Não uma das mais bonitas, mas é uma solução. E agora eu vou poder fazer a integração dele ao editor com um plugin normal. Vou mostrar para vocês como está funcionando no projeto de desenvolvimento, né? um projetinho de teste para fazer criar ele sem o estado de plugin. Que é esse aqui. Já está com uma cara bem mais profissional. Ele vai poder pegar qualquer malha associada a um static bold. Ele vai ter esse menuzinho aqui eu posso definir vários parâmetros do pincel de grama e da grama. Ele tem aqui um painelzinho de layers, onde eu vou poder adicionar várias, vários tipos de plantas. Ainda falta colocar mais alguns botões aqui para ele ficar adequado para o uso, mas já é essa forma final que ele vai ter. Bom, é isso e até a próxima Future.